ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೀಪಿಕಾ ತಾಯಿ ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಶೋ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಬತ್ತು ದಿನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫಿನಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಈಗ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ದೀಪಿಕಾ ಕೂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಪದ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಗಳೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರು ಕೋಪನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪದ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯವರು ಅಂದರೆ ದೀಪಿಕಾ ತಾಯಿಯವರು ತನ್ನ ಮಗ motivate more than ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಲ್ನವರು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಶಾವತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು